mulia adalah berkenaan dengan sesuatu uh, fenomena yang kita saya rasa pada minggu ini kita sudah rasai kalau kita duduk dekat RST sebab sudah ada kebakaran hutan dan uh, pihak hak ewa pelajar pun pembangunan pelajar pun sudah edarkan mas untuk semua orang. So itu salah satu daripada pencemaran. Uh, untuk Kuliah ini uh, kita akan meneliti sedikit tentang definisi dia apa itu pencemaran udara. Kemudian apakah sumber-sumber pencemaran udara? Dia ada dua, dua tiga kategori. Uh, satu ialah sumber semula jadi, kemudian sumber yang digalakkan oleh manusia dan akhir sekali sumber ciptaan manusia. Uh, kemudian kita akan lihat juga apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran udara ada faktor semula jadi, faktor manusia dan uh, apakah kesan dia dan cara-cara untuk mengawal dia. Sebab itu uh, bahagian terakhir itu kita akan uh, ringkas saja sebab masa tidak mencukupi dan kita akan bincangkan cara-cara men, uh, mengatasi pencemaran udara semasa tutorial. Namun demikian saya ada 2-3 slide uh, sebagai panduan. Secara umumnya, definisi pencemaran ialah apa sahaja jenis bahan-bahan yang dimasukkan dalam udara sehingga uh, atmosfera itu menjadi kurang memuaskan. Kurang memuaskan ialah satu definisi yang agak berbeza dari seorang ke seorang lain kan. Namun demikian, uh, kurang memuaskan dari segi bau, dari segi kesegaran, kesehatan dan lain-lain ciri yang boleh merosotkan kualiti udara dan menjadikan tidak sihat serta berbahaya kepada hidupan dan juga sistem semula jadi. Ha, hidupan itu termasuklah manusia. Jadi itu secara umum saja. Ya. Memang jurutera ada definisi dia, uh, doktor ada definisi dia. Doktor itu lebih mementingkan kesihatan, jurutera mungkin lebih mementingkan uh, struktur, uh, kemudian kemudian mungkin juga ahli geografi ada dia punya definisi. Namun demikian secara umum itulah dia apa-apa sahaja bahan-bahan pepejal, gas atau air masuk dalam udara menyebabkan udara uh, jatuh, merosot kualiti dia. Ha? Sehingga boleh ya uh, mempengaruhi manusia, hidupan, uh, haiwan dan sebagainya. Okey. Sumber-sumber pencemaran udara ada tiga sumber semula jadi yang dikelakkan oleh manusia dan juga dicipta oleh manusia. Okay. Jadi oleh sebab itu uh, pada masa dahulu hanya sumber semula jadi saja sebelum ada manusia. Ha? Tetapi sebaik sahaja manusia uh, berjalan di atas bumi, mereka sudah uh, menjalankan berbagai aktiviti yang boleh menyumbang kepada pencemaran udara. Uh, kita meneliti yang semula jadi dulu. Okay. Sumber-sumber semula jadi itu ada banyak. Uh, salah satu uh, adalah letupan gunung berapi yang sudah memang sudah banyak menyumbang oksid sulfur, partikulat dan lain-lain masuk dalam udara. Nanti saya akan share uh, sedikit tentang peristiwa letupannya yang besar. Ha? Kemudian kebakaran hutan ha, sedang berlaku juga. Ini bukan disebabkan manusia yang membakar. Itu manusia kalau manusia membakar itu pembakaran. Ini kebakaran hutan secara semula jadi. Masa sekarang uh, musim kemarau yang teruk, hutan sudah jadi sangat kering. Uh, bila uh, bila-bila sahaja bila matahari sinaran terik boleh menyalakan. Ha, kalau ada daun-daun yang sangat kering, dia mudah saja ha, terbakar secara spontan. So terbakar saja uh, akan menghasilkan karbon monoksida, karbon dioksida, uh, nitrous dioksida, partikulat. Partikulat itu ialah bahan pepejal macam asap, ha? bahan habuk pepejal. Tumbuhan sendiri pun boleh menghasilkan pencemaran. Bila dia mereput, ha? tumbuhan itu mereput, kita ada keluarkan hidrokarbon, debunga, aerosol. Ha? Dari bunga pun ada debunga. Debunga itu bukan baik ha? untuk semua orang. Sebenarnya kalau debunga itu terapung-apung dalam udara kalau dengan banyak kandungan dia boleh uh, mempengaruhi uh, pernafasan kita. Uh, khasnya mereka yang ada uh, penyakit asma. Uh. Tumbuhan yang mereput ademi tanah, hidrogen sulfide, tanah tanah yang kering macam tanah di gurun bila angin meniup banyak habuk boleh dibawa masuk dalam udara. Ha? Dan dalam habuk itu ada virus juga sebab uh, keadaan binatang yang mungkin mati ataupun najis binatang dan sebagainya bila dikeringkan habuk itu boleh dibawa masuk ha, dalam udara uh, akhir sekali lautan sendiri pun ha, Pulau Pinang khususnya terutama sekali adalah dikelilingi oleh laut ha, dan laut itu bila angin meniup membawa sebahagian daripada garam sulf, uh, itu sodium carbonate itu masuk dalam udara ha, garam itu sangat halus boleh ha, terapung-apung dalam udara dan itu juga boleh menjalankan ha, apa ni berbagai masalah ha, dari segi pencemaran. Nah, kesemua bahan-bahan uh, pencemaran ini kalau dia berada dalam sangat-sangat halus ha, kurang daripada 100 mikron kita panggil sebagai aerosol aerosol ha tak tak kira habuk ke garam ke uh, hidrokarbon dia bunga kalau dia sangat halus kita panggil dia aerosol ha? macam kita spray itu minyak wangi atau uh, okay, insektisida, ya minyak tu racun serangga dan sebagainya kalau kita spray dia sangat halus ha? itu aerosol lah ha? Okey, ini ialah peristiwa Mount Pinatubo di Filipina yang meletup pada tahun 91. 91, engkau kat mana? Uh, sudah lahirlah? Belum lagi. Oi. Sudah lama tak apa. Hmm. Muda lagi ya. So uh, ini gunung di Rusia, gunung di Hawaii. Eh, ini impak selepas gunung pindah tubuh itu meletup. Uh, bukan sahaja Filipina mendapat kesan dia, tapi sebenarnya habuk-habuk itu naik dalam udara dan udara itu ada angin ha? angin itu membawa habuk itu mengelilingi dunia pergi melancung sampai seluruh dunia dapat kesan dia ha? itu bahaya dia ha? itu sebahagian apa yang kita sebut sebagai transboundary pollution itu pencemaran transboundary ataupun pencemaran lintas sempadan sebab hasil di sini lepas tu ditiupkan ke tempat lain sebab itu kawan-kawan kita yang duduk di Johor Bahru dapat uh, pencemaran yang teruk bukan disebabkan oleh industri kita sendiri tapi dari Singapura. Ha? Uh, begitu juga kalau kita uh, di Pulau Pinang kita punya pencemaran boleh melintas masuk dalam Perak dan sebagainya. So itu kesan dia. Ha? Selepas Ah, letupan habuk itu dibawa mengelilingi dunia dan uh, menutupi sebahagian daripada sinaran daripada masuk dan ini menyebabkan suhu jatuh antara 1 hingga 2 darjah das, dalam tahun selepas ha, uh, letupan itu dalam tahun 91 diletup 92 dapat kesan dia sejuk sedikitlah kan di antara 1 dengan 2 darjah ha, suhu direndahkan Okey, selain daripada pindah tubuh, ada juga banyak peristiwa uh, letupan besar di dunia dan kita lihat graf ini didapati ya uh, yang di, dicatat dalam tahun-tahun ini inilah tahun-tahun di mana terdapat letupan yang besar. Dan setiap kali letupan berlaku, tahun selepas itu suhu dia jatuh dengan mendadak. Okey, uh, ini ialah tahukah tempat itu? Ah, uh, Lake Toba uh, di uh, ah, Sumatera. Siapa pernah pergi? Ah, uh, Syafiq pernah pergi. Ha. Mungkin boleh usahakan lawatan. Ha. Eh, sekarang bukan sangat mahal. So, Penang Medan itu murah saja. Okey, um, tengok ni. Besar. Ha? Tempat itu kalau you you berdiri di salah satu uh, pantai uh, lake itu, you tak boleh nampak di sebelah sana. Macam laut saja. Ha? Sebab bumi kita bulat kan. So, sebenarnya tak boleh nampak sebelah sana. Sebegitu besar. Okay? So, dalam tahun itu, uh, letupnya, letupan uh, Tasik Toba itu, 2,800 km kub bahan daripada tanah di bawah masuk dalam dalam udara dan uh, menyebabkan suhu jatuh 5 darjah Celsius pada tahun-tahun selepas letupan itu. Huh? Ha? Sehingga uh, banyak perkara yang buruk berlaku akibat sinaran matahari tidak dapat menembusi uh, tempat itu. Nah, kita juga lihat ada ada banyak lagi ha uh, letupan yang besar. Salah satu ialah Tasik Taupo di New Zealand letupan itu uh, juga sangat besar menghasilkan sebuah tasik. Uh, Yellowstone di USA pun pernah uh, meletup. Uh, USA pun ada ada lagi banyak ha, letupan itu yang kesemuanya mempengaruhi uh, suhu ha, jatuh. Okey. Selain daripada gunung berapi, uh, salah satu lagi sumber semula jadi ialah tiupan habuk. Banyak tempat di dunia bukan lembap seperti di Katulistiwa, seperti Malaysia, tapi banyak tempat adalah kering. Bila kering, angin meniup, habuk-habuk itu boleh bawa masuk dalam udara. Dan itulah kelihatan ha, uh, keadaan atmosfera gelap, ha, penuh dengan habuk. Dan bukan sahaja membantu uh, eh, mengganggu ke penglihatan kita, tetapi juga boleh mengganggu kesihatan uh, manusia lauk juga uh, walaupun uh, seronok uh, kita nampak wajah kita duduk bot tetapi apabila bot itu berjalan cepat banyak uh, ha, buoy itu keluar dari motor dan sebahagian daripada uh, air itu masuk masuk dalam udara sebagai uh, pencemaran uh, garam dan garam itu uh, boleh menjadi nukleus pemeluapan. Jadi dia boleh menyerap air, membentuk hujan. Kedua ialah uh, garam itu boleh mempengaruhi uh, pengkaratan. Misalnya kereta-kereta di Pulau Pinang mempunyai harga jualan uh, second hand yang yang rendah berbanding dengan Kuala Lumpur ataupun tempat lain. Sebab apa? Sebab kita punya kereta terdedah kepada garam ini maka mudah berkarat uh, berbanding dengan uh, kereta tempat lain. Itu malah satu sebab. Kalau kita lihat di sini, macam ada jerbu-jerbu ataupun uh, ada kabus kan? Tetapi sebenarnya itu garam. Apabila air laut pukul kepada dinding ataupun pantai, sebahagian dibawa naik oleh angin. Ha? Macam ada kabus. Kan suka ini baik kan? Ha? saya tak pernah buat pun. Selain daripada itu, kebakaran hutan juga salah satu sebab yang penting membawa kepada pencemaran udara semula jadi. Ha? Dan ini sedang berlaku. Merata tempat di dunia, bukan sahaja di Malaysia. Malaysia sekarang pun sudah mengalaminya. Walaupun hutan kita sebenarnya tak boleh bakar. Sebab hutan kita mempunyai kandungan air yang sangat tinggi. Itu kan hutan katulistiwa itu ha, ada banyak kandungan air susah untuk ha, dia dia di terbakar tetapi pada hari ini terbakar juga ha, dekat RST dekat Bukit Bendera sudah ada banyak peristiwa tau sebelum RST itu ada Bukit Bendera pun kena banyak tempat tetapi peristiwa itu setiap musim bunga musim panas berlaku di Australia di Florida ha, uh, di Eropah banyak tempat dan sangat bahaya. Sebab apa? Sebab manusia juga membina tempatan di tepi-tepi ha, ha, tempat-tempat ha? yang cantik ini. Tetapi bila berlaku kebakaran, tengoklah habuk dia naik masuk dalam udara. Ha. Itu, itu akan mencemarkan udara dengan secara serius. Kadang-kadang kebakaran itu berlaku bukan satu dua hari tau. Berminggu-minggu. Sebab apa? Sebab hutan itu ada bahan api bakar semakin besar. Kemudian bila angin tiup dengan kencang, lagi macam kita membakar sate dengan kipas. Angin meniup, jadi lagi besar. Sehingga seluruh hutan dibakar. Sehingga sumber bahan api itu tidak ada. Selagi ada, dia boleh bakar. Ataupun menunggu hujan turun. Hujan turun saja boleh memadamkan. Saya rasa kalau kita gunakan helikopter dan sebagainya pun tak ada guna tengok betapa besarnya api itu. <clears throat> dan bila ini berlaku memang banyak bahan pencemaran bawa masuk dalam udara karbon monoksida karbon dioksida habuk asap uh, macam-macam ada <clears throat> Okey, kita sekarang beralih ke sumber yang digalakkan oleh manusia. Ini bermaksud dia bukan dicipta oleh manusia, bukan dihasil oleh manusia, tapi digalakkan. Ha? Misalnya, hutan sudah kering, mereka menggunakan api untuk membakar hutan, uh, untuk membersihkan hutan supaya dia boleh menguruskan pertanian misalnya. Ha? Khasnya di negara jiran kita, ini sering berlaku kan. Ha? Tetapi syarikat-syarikat yang mengusahakan benda ini ialah syarikat Malaysia. <laughs> banyak syarikat Malaysia sudah pergi Indonesia <laughs> tempat lain untuk uh, menanam kelapa sawit dan sebagainya. So, dalam tahun 97 ada peristiwa besar, ha, kemarau berlaku uh, sementara itu juga membakar hutan dan menyebabkan uh, masalah besar jerebu yang menutupi Asia Tenggara untuk 6 bulan. Hmm? Julai 97 sampai Mei 98. Masa itu juga akibat kemarau bukan sahaja dapat pencemaran yang teruk, dapat jerubu yang teruk tetapi juga uh, krisis air macam sekarang yang berlaku di Selangor. Masa itu sangat kering juga. Pulau Pinang pun ada setengah tempat yang ada catuan air dilakukan. Itu ialah beberapa gambar yang menunjukkan masa yang tak ada jerubu, ha, satu hari ha, ini saya tak saya tangkap gambar itu di atas Bukit Jambul ha. dulu saya sangat minat ha, memanjat bukit dan satu lagi pada tahun 97 dari tempat lebih kurang sama tapi tengok per, ha, perbezaan agak ha, berbeza begitu juga saya tangkap dari Enpak nah, ha, dalam 2000 tak ada Georgetown ha, kelihatan ha, yang 97 itu memang USM pun sangat kelabu, tak nampak pun. Mari kita beri sedikit fokus kepada Zerubu sebab dia adalah sebahagian daripada pencemaran udara dan di Malaysia saya rasa Zerubu merupakan bahan pencemaran udara yang paling serius yang dialami oleh penduduk Malaysia. Jerbu itu ialah satu fenomena iklim dan uh, merupakan unsur yang berwarna putih kelabu yang boleh menghalang penglihatan, bukan saja menghalang penglihatan, dia juga boleh meng, uh, mem, mengganggu kesehatan. Kandungan adalah terdiri daripada debu, asap, gas dan zara pencemaran yang mengkaburi ya, uh, kejelasan langit. Dibandingkan dengan kabus, ka, jerubu itu tidak ada air. Jerubu adalah kering. Kabus ada air. Ya. Kabus-kabus ya. yang kita uh, alami pada waktu pagi Ah, memang dia adalah kandungan air, ada lembapan, tapi jerebu itu tidak. Semua kering. Jerebu terjadi apabila zarah debu dan asap berkumpul pada hari yang kering dan kemudian ha, masuk dalam udara menjadikan atmosfera tidak tidak jelas menjadi atmosfera kelabu. Zarah halus terapung apung dalam atmosfera dan dia lebih berbahaya berbanding dengan uh, bahan pencemaran yang lebih besar sebab bahan pencemaran lebih besar itu boleh ditarik oleh graviti mudah dia turun kembali ke uh, permukaan tapi jerubu itu sebab dia sangat halus banyak terdiri daripada PM10 PM itu uh, bahan partikulat yang bersaiz 10 mikron kita pakai mask biasa pun tak ada guna dia boleh masuk sebab sangat halus kita kena pakai mask surgical. Boleh menyebabkan masalah pernafasan. Jerubu tebal juga dikenali sebagai asbut. Itu asap campur dengan kabut. Kadang-kadang. Kan? Orang Malaysia juga pandai untuk membuat uh, perkataan baru. Apakah perkataan baru yang sangat menarik pada hari ini? Ah, sentiasa bahasa itu berkembangan. Baru-baru kita tangkap kampas sendiri jadi selfie ya. Selfie tak pernah ada selfie. Baru sekarang sebab orang ada gambar tangkap sendiri sudah perkataan selfie sudah dibentuk. Ini azbut dulu tak ada. ha? sekarang sudah ada asap campur kabut sejak azbut. So saya pun ha, fikir-fikir itu asma itu gabung apa perkataan azab dengan apa? bergurau saja. <laughs> okay, so sumber-sumber yang menghasilkan serbu banyak, terutama sekali kebakaran hutan, pembakaran hutan, uh, membakar sampah sarap, membakar sisa padi, uh, semua benda ini, uh, aktiviti semua ini akan menyumbang. Sebab itu saya katakan sumber ini digalakkan oleh manusia. Manusia membuat banyak kegiatan ini menyebabkan jerubu berlaku. Um, ini sangat penting ya, ah, sila beri perhatian. Di Malaysia itu kita ada indeks pencemaran udara IPU ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil API. Air Pollution Index, API. API lagi, lagi senang kan? Sama dengan indeks pollution pencemaran udara dan dikelaskan dari kosong hingga seribu atau lebih. Kalau kosong hingga lima puluh maka udara itu baik. Dan makin ha? kalau lebih daripada 500 itu darurat. Itu sangat berbahaya. Okay? Ha? Semasa lebih dari 500, semua uh, sekolah kena tutup. Ha? So, pelajar itu beri cuti. Ya. Ada Ini pernah berlaku pada tahun 97 uh, di Sarawak, uh, di Kuching. Dan juga dalam 2, 2005 itu uh, berlaku sekali uh, di Kelang, uh, Timur juga. Ha? Lihat, ini ialah peristiwa-peristiwa yang pernah kita catatkan. Paling serius ah ha, 1997 di Kuching ah. Ada kawan dari Kuching enggak angkat tangan? Oh tapi masa itu belum belum lahir lagi ya. Ha? Sudahlah, lah, lah kecil. Sudah besar kah? Oh lima tahun. Tak tahu lah lima tahun tak tahu lah. Tahu ah. Ha? Masih ingat tak? Ahmed ingat tak? Ha? Ha? Masa itu pergi kindergarten saya kan. So gembira sebab tak perlu pergi mah. Tu kan. Sekolah tutup tak tak payah pergi mah. Masa itu kucing mencatat API 860. Sedangkan 500 sudah darurat. Ini 800 apa saya kata tak tahu melapetaka ke apa. Besar. Ha. Macam saya tak boleh nampak Haf, Syafiq. Kalau memang berlaku tahap ini, dia di sana saya nampak dia punya bayang saya. Tak saya tak tahu tu siapa. Sebab ha, sangat tebal uh, jerubu itu. Kemudian dalam uh, 205 berlaku di Kelang 400 ha, hampir darurat. Eh? So baru-baru ini 201 uh, tahun ini di Kuala Selangor, Kelang pun uh, ada mencatat 156. USM adalah salah satu daripada stesen yang ada mengukur. So tapi dalam tahun ini baru saja 2-3 hari uh, USM 64. 64 tu dia jatuh dalam uh, kelas kedua lah sederhana kan sederhana. Uh, Okey lah. So itulah. Dan itu ialah kesan dia. Ha? Sekiranya kita jelas tu health measure yang kita perlu ambil uh, tak ada had kita boleh buat apa saja kalau ini moderate sederhana juga tidak ada had sekiranya lebih dari 100 sampai 200 tu unhealthy klaskan dia ke unhealthy kita terpaksa kurangkan atau uh, tidak membenarkan uh, aktiviti luar macam uh, sekolah-sekolah itu ada senaman itu di luar padang tu diberhentikan kena ada aktiviti dalam saja okey kita tak boleh pergi kajian luar kita kena tangguh ha okey general population should reduce vigorous outdoor activity uh, aktiviti luar yang yang uh, vigorous maksud dia macam lari dan sebagainya lah sebab you kena tarik nafas yang lebih itu kena stop sukan kena stop ha? kalau 200 hingga 300 ha orang tua, orang muda semua itu kena stay indoor. Ha? Kena masuk, kena ada tutup semua keluar guna aircon. Nah semua ni sangat bahaya. Darurat. Kena ambil tindakan yang sewajarnya. Dan kesan-kesan dia lihat semua inilah. Khususnya kepada uh, penyakit pernafasan. Ha? So itulah tips-tips untuk minimais ha, ha, kesan dia. Mas pun ada berbagai jenis ha. Tu. Ni mas, Perempuan itu dia sangat inovatif. Dia tak mau pakai biasa saja macam itu. Dia mau pakai lebih cantik sedikit. Tu ha. Fashion. Mas pun ada fashion. Okey, selain daripada jerbu itu kita lihat ah, ada juga benda lain yang digelarkan oleh manusia. Salah satu ialah ladang kelapa sawit. Walaupun ladang kelapa sawit ialah satu produk besar di Malaysia, membawa masuk banyak ha, wang asing ha, bila kita ekspor kan. Tetapi ha, malangnya bila kita ada tanam kelapa sawit, ada juga bahan pencemaran yang dikeluarkan ha, seperti debunga, hidrokarbon, metana, hidrogen sulfide daripada ladang kelapa sawit ternakan ha, kita tak banyak usahakan tetapi apabila ada banyak ternakan maka binatang seperti lembu, biri-biri, eh, kambing dan sebagainya menghasilkan banyak metanah. Apabila dia makan, dia najis dia uh, macam-macam. Ha? Manusia sendiri pun ha, menghasilkan banyak metanah dalam logi IWK. Ha, najis kita disalurkan dan di situ ha, mitana itu berlaku. Sebab itu banyak negara yang maju seperti Jepun, US dan sebagainya, logi-logi uh, IWK yang merawat sisa uh, gas mitana itu ditangkap uh, dalam proses lepas itu dibersihkan, kemudian dipipekan balik ke rumah untuk digunakan sebagai gas untuk memasak. Sudah dibersihkan, it's okay. Huh? Ha? Tapi di Malaysia kita belum buat lagi sebab tu teknologi tu mahal sikit. Ya. Lepas tu kita lepaskan dan sentiasa kita lihat dalam kawasan pelupusan sampah ada apa berlaku? Kebakaran. Kenapa kebakaran? Sebab ada mitana ini. Mudah dia terbakar. Ha? <clears throat> Bila mereput pun ha, ada hidrogen, sulfide keluar. Bunga orkid yang sangat cantik. Semua orang suka. Ha, kita boleh berbau dia ha? rasa bau dia tetapi ada debunga. Debunga itu memang mempengaruhi banyak orang yang ada sistem pernafasan yang asma dan sebagainya. Saya ada kawan-kawan masa saya belajar di England, musim bunga datang, bila musim bunga datang, debunga keluar sebab bunga keluar mah. Debunga keluar itu dia terapung-apung dalam udara, kawan-kawan yang sangat sensitif hidung dia akan acuh tiga bulan dan hidung dia berair tiga bulan sebab debunga itu mempengaruhi dia. Dia bukan penyakit tetapi sensitif. Hidung dia sensitif sebab benda itu ada dalam udara. Bila-bila ada pun dia acu-acu saja. Macam kita kalau kita masuk dalam sebuah rumah, rumah itu ada sangat kotor, lama tak ada orang masuk, ada banyak habuk kan. Bila kita bersihkan habuk itu bertiup-tiup, kita dapat habuk itu kita akan acu. Ha. So lebih kurang sama. Ha? Tapi itu habuk, lagi itu dah bunga. Eh, jangan main itu benda tiga bulan acu. Tiga bulan. Tiga bulan itu mengalir. Macam mana? You tak boleh buat apa pun. Ha? You pergi pejabat pun. Ha? Biar kawan tengok pun. Ha? Ha? Masuk dalam. Bayangkan sekarang ada lima, enam orang acu. Acu, acu. Saya pun tak boleh jalankan kuliah. Betul kan? Ha? <clears throat> Apalagi kalau saya dapat kalau saya dapat, ah, acu, acu. You tak tahu saya buat apa kan, betul? <clears throat> Okey, uh, akhir sekali ialah bahan pencemaran yang dicipta oleh manusia. Nah, bahan-bahan itu sebelum ada manusia, dunia tak ada benda ni. Tetapi manusia bila ada manusia, semua benda ini telah dicipta, ha, dihasilkan. Ha, SOX, uh, tanah, CFC, ozon. Ozon itu memang ada tapi ada dalam stratosfera. Tapi ozon sekarang ini ada di bawah satu sfera dia menjadi bahan pencemaran sebab boleh menyerap banyak apa. VOC itu ha, volatile organic compound, itu compound organik yang mudah terbakar. Uh, ah, PM, metal toxic seperti plumbum raksa itu, ha, racun serangga rumpai mana dulu mana ada tak ada benda ni. Bahan pencemaran radioaktif lagi teruk bila kita berlaku, adakan test nuclear test ha. Uh, itu radioaktif dan peroksi acetylene nitrate itu pen juga satu jenis uh, kabus yang uh, dihasilkan apabila VOC itu bergabung dengan uh, cahaya matahari. Tengok, sumber benda ini uh, adalah sebenarnya dicipta oleh manusia. Baik, sekarang kita dengan cepat beralih ke faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran udara. Apakah faktor semula jadi? sistem tekanan, angin, pandang darat ataupun bentuk muka bumi, songsangan suhu, ha, songsangan suhu, suhu terbalik. Apa maksud dia nanti saya akan terangkan. Hujan, bahangan surya, faktor alam sekitar yang lain. Kesemua itu boleh mempengaruhi uh, keadaan pencemaran lebih teruk atau kurang teruk. Kita mulakan dengan sistem tekanan. Sistem tekanan ada dua jenis. Satu ialah static. Sistem tekanan tinggi static. Tekanan tinggi ialah udara yang sejuk tenggelam. Bila udara sejuk tenggelam, dia akan menghasilkan tekanan tinggi. Dan kalau dia static, tidak bergerak. So, udara sejuk itu tenggelam, tidak bergerak. Bahayalah. Bahan-bahan pencemaran tak boleh pergi tempat lain. Dia terkurung di situ, ha? terperangkap di situ. Ha? Itu sangat bahaya. Kemudian sistem tekanan rendah yang statik. Tekanan rendah itu panas boleh naiklah tapi dia statik, tidak bergerak juga bahaya. Bila sistem tekanan statik tidak bergerak memang sangat bahaya kepada pencemaran. Tapi kalau ini sistem tekanan aktif tinggi dan rendah. Ah sistem itu bagus sebab dia bergerak. Dia menghasilkan banyak angin. Nah, angin itu boleh membawa bahan bahan-bahan kotor disebarkan ke tempat lain baik untuk kita tetapi tidak baik untuk jiran. Pengejiran dapatlah kan. Ha. Angin juga berupaya uh, mengurangkan pencemaran ataupun melebih uh, menambah pencemaran. Itu bergantung kepada angin tiup ke mana. Kalau sumber pencemaran di sana, dia tiup dari sana ke sini, tak baiklah untuk saya. Betul kan? Ha? Sebab saya dapat kesan dia. Tapi baik untuk orang itu sebab ah, tempat itu pencemaran dapat disebarkan. Angin boleh mengurangkan bahan pencemaran ah, seperti angin global, angin wilayah seperti angin monsun juga memainkan peranan dan contoh yang bagus sekali ialah jerbu. Nanti saya akan terangkan. Ah, Angin tempatan seperti bayu darat, bayu laut juga ada peranan. Ha, saya akan terangkan satu demi satu. Ha. Ini habuk. Ha. Jangan memandang ringan ha, tentang kuasa angin untuk menghasilkan bahan pencemaran sebab dia macam ini dia boleh membawa banyak habuk masuk di udara. Selain daripada itu juga dia angin boleh menyebar ha, banyak bahan-bahan itu ke tempat lain. Angin sebagai faktor utama meningkatkan kadar pencemaran. Uh, saya nak tunjukkan, uh, ah, okay. satu ialah monsun. Monsun apakah monsun yang membawa jerubu dari jiran yang kesayangan kepada negara kita? Ha? Angin monsun timur laut ke atau barat daya? Barat daya. Sebab pada musim monsun barat daya, angin yang meniup dari barat daya datang dari jiran kita masuk ke seluruh Asia Tenggara. Okay. Kemudian Singapura, Malaysia, Vietnam, semua tempat dapat jerubu. Tetapi bila beli, meniup angin monsun timur laut, timur laut itu datang dari Asia, angin itu menuju ke Australia, ke semua daripada Zerubu itu dibawa balik ke Indonesia dan juga ke Australia. Orang Australia akan dapat dia. Semasa so, monsun timur laut kita bebas dari Zerubu. Cuma monsun barat daya kita dapat dia. Okey, itu contoh yang bagus ya, Zerubu. Nombor Satu lagi angin uh, juga timur laut membawa habuk merah dari gurun Gobi ke dataran Huang Ho. Sebab itu ha, semasa uh, tiupan timur laut itu banyak habuk ha, berlaku di uh, kawasan uh, lembah Huang Ho ini. Angin tempatan seperti Siroko membawa habuk dari Gurun Sahara ke Mediterranean. Uh, mangkuk debu ini saya akan sharekan dalam tahun 30-an. Uh, mangkuk debu berlaku uh, sangat teruk. Uh, saya ada banyak gambar menunjukkan dia secara umum uh, kawasan-kawasan tidak ada angin seperti kawasan Katulistiwa banyak bahan pencemaran terkumpul di sini. Jadi kawasan tropika Katulistiwa seperti Malaysia itu merupakan kawasan yang mempunyai potensi pencemaran udara yang tinggi. Sebab apa? Sebab kita tidak ada angin kencang untuk membawa jerbu ataupun bahan-bahan pencemaran keluar daripada kawasan kita. Kita tidak ada typhoon, kita tidak ada siklon. Jadi, ha? kita hanya ada monsun saja. Jadi kalau tempat ada siklon, ha, mudah saja angin itu ha, membawa bahan pencemaran ke tempat lain. Okey, itu ialah angin monsun dan saya pun sudah huraikan. Ha. Monsun timur laut ha, adalah meniupkan jerubu ha, balik ke Indonesia, ke uh, Australia. Itu ialah uh, bayu darat, bayu laut. So pada waktu siang, uh, bayangkan di Pulau Pinang, uh, panas. Daratan lebih panas berbanding dengan laut. Laut lebih sejuk. Bila lebih panas, udara akan naik. Betul kan? Ha? Naik. Bila ini udara naik, sini sudah kosong. Ha? So udara dari laut akan masuk. Udara yang masuk dari laut itu sejuk. So, bila ini masuk, udara ini pun sudah kosong. So, dia, udara dari atas turun. So, dia mewujudkan satu kitaran macam gini. Dan kita panggil ini sebagai bayu laut. Bayu laut sebab dia datang dari laut. So, menyebab menyegarkan. So, waktu siang biasanya pencemaran tak ada. Kenapa? Sebab laut itu tidak ada sumber pencemaran, cuma ada garam sajalah, ada garam. Okay. Tapi waktu malam <clears throat> okay, ini ialah kitaran yang dihasilkan. Waktu malam daratan lebih sejuk berbanding dengan laut. Kenapa? Sebab daratan mudah hilangkan semua haba. Apa yang diserap pada waktu siang, panca keluar sebagai bahangan bumi. Tapi laut itu simpan. Sebab air. Air boleh simpan haba. So lebih panas, lebih panas dia wujudkan kitaran yang terbalik. Naik ke atas. Sebab itu, waktu malam, pencemaran teruk berlaku. Saya gak share peristiwa masa mula-mula saya datang USM, ah, saya duduk di uh, Bayan Baru, Bayan Baru. Dan setiap malam bau busuk sekali berlaku. Sebab sebab apa bau busuk berlaku? Sebab di tengah-tengah pulau itu ada ladang-ladang kincir. Ha. So ma- waktu malam saja benda ini berlaku. Ah, bayu itu akan membawa bahan-bahan kotor dari tengah-tengah pulau terus keluar ke laut. So saya duduk di sini di tepi laut dapat ha- kesan bau busuk sekali setiap malam. Tapi sekarang tak ada, semua tu sudah dipindah. Ha. So bau pun ha, salah satu daripada pencemaran. Okey, selain dari itu kita ada juga uh, angin tempatan mikro yang ini pada waktu siang dan pada waktu malam. Waktu siang udara naik ke atas sebab panas, waktu malam udara turun. Yang naik itu kita panggil angin anabatik, yang turun itu angin katabatik. Yang mana lebih lebih baik untuk menyebarkan pencemaran keluar? Tentu sekali yang lebih baik ialah angin anabatik sebab dia naik ke atas mah. Kalau pencemaran berlaku sini dibawa naik, betul kan? Tapi yang ini buruk sekali. Malam-malam angin sejuk turun, udara yang kotor tak boleh naik. Sebenarnya semua terperangkap dalam lura Ha, waktu malam teruk. Ha. Okay, pandang darat, pentu muka bumi juga sangat penting untuk menentukan adakah sesuatu tempat itu mempunyai tahap pencemaran tinggi atau tidak. Ha. Misalnya, Knoxville dan Kuala Lumpur adalah dua tempat yang mempunyai dikelilingi oleh gunung sebenarnya ha, Kuala Lumpur pun dikelilingi oleh gunung sebab itu banyak udara yang kotor naik tidak dapat keluar terperangkap dalam macam bayangkan Kuala Lumpur itu dalam satu mangkuk ha, sebenarnya sebab dikelilingi oleh tempat yang yang tinggi secara perbandingan Georgetown adalah tempat yang mempunyai potensi yang rendah kenapa? sebab dia tidak terperangkap dia terbuka, terdedah kepada laut, angin dan sebagainya. Dia, tidak terperangkap macam dalam satu lurah, macam Kuala Lumpur. Dan juga uh, tempat yang mengalami aktiviti gunung berapi memanglah sangat teruk. Ha? Seperti di Indonesia. Ha? Nasib baik kita tidak ada benda ini. Ha? Dan tentu sekali, uh, kalau bandar itu terletak dengan kawasan perindustrian, tinggilah bahan pencemaran. Ha? Tetapi secara umum semua bandar besar mempunyai tahap pencemaran yang tinggi. Sebab apa? Sebab banyak banyak kereta, ramai orang uh, dan sebagainya. Buku sudah sampai. Nanti kita boleh ambil buku, ha? Okey. Okey, secara umum kita lihatlah ha, banyak tempat-tempat di sini potensi bandar ini ha, potensi pencemaran adalah tinggi sebab terperangkap oleh gunung sebab dia di tengah-tengah ada ha, kelilingi oleh gunung. Tapi secara perbandingan Memphis di sini ha, dia tidak ada pergunungan jadi potensi dia adalah rendah. Cameron Highlands, adakah potensi tinggi atau rendah? Rendah sebab kawasan pergunungan, tidak ada industri dan sebagainya kan. Itu ialah bandar apa? Ha? Itu bandar Paris. Okey? Ya. Setiap bandar besar di luar negara itu ada uh, green lung, paru-paru hijau. Ha? Bandar Paris sangat romantik. Walau berbulan madu, saya cadangkan mau pergi sana. Okey? <laughs> Cita-cita tak tak salah ni ha? Boleh ha? Sekarang ada bukan sangat mahal lah. London, uh, Tokyo, New Delhi, KL, uh, ha? uh, London, ini Memphis, okay. Tapi ada juga bandar-bandar sekarang uh, yang maju itu berbasis kapulah. Sedangkan kita mau berkita. Saya nak berkongsi itu juga dengan anda. Apa itu? Itu ialah satu kedai. ha? kita ada kedai restoran dan sebagainya. Ini kedai jual apa? Ini kedai jual oksigen. Dikenali sebagai oksigen bar. Bukan sushi bar, oksigen bar. Kita di New York, di Tokyo, di tempat-tempat ada ini sebab dia paham pencemaran sangat teruk. Ada orang yang ada asma dan sebagainya memang setiap minggu ataupun setiap bulan sekurang-kurang satu dua kali kena masuk dalam kedai ini satu jam oksigen tulen bayar Ha, bayaran dia macam mana? 20 dolar. Ha, untuk sekali satu jam. Tapi kalau you nak tengok TV, nak nak dengar um, uh, music tambah lagi. Ha. Kalau nak makan lagi tambah lagi. Sebab apa? Sebab kalau dia tidak treatment, dia tidak ada treatment ni, sistem kesihatan lebih teruklah dia. Sebab keluar saja kotor. Hmm. Saya pun pertama kali saya pergi Tokyo, saya keluar dari kapal terbang, saya sudah batuk dua kali dua hari tidak berhenti. Saya pun rasa apa ini semua aku saya saya sehat mah saya tidak ada masalah. Keluar saja batuk batuk batuk. Ini baru saya tahu hmm, benda itu disebabkan udara yang kotor. Tapi selepas dua hari sistem saya pun sudah adapt. Ha, so, sudah adapt kepada keadaan kotor. Saya sudah okey lepas dua hari saya nak meneliti tentang songsangan suhu. Apa yang dimasukkan oleh songsangan suhu? Songsangan suhu ialah suhu yang terbalik. Nah, keadaan ini adalah normal. Atas itu normal, ha? biasa. Okay. Normal, kita ada udara panas di bawah, udara sejuk di atas. Bila ada udara sejuk di atas, ada udara panas di bawah, maka habuk-habuk dari kilang, dari kereta, semua boleh naik. Sebab ini panas mah. Ah, boleh naik ke atas betul kan? Tapi dalam songsangan suhu ini ialah keadaan yang terbalik. Lihat, ini ada satu lapisan yang panas ha, di atas udara yang sejuk. Ini lebih panas, ini lebih sejuk. Kita tahu udara panas naik mah, udara sejuk tenggelam mah. Ini macam mana dia mau naik? Lapisan ini lebih sejuk berbanding dengan ini. Dia tak naiklah. lah. Kalau dia tak naik, habuk-habuk yang dikeluarkan semua akan terperangkap dalam situ. Ha, kalau satu hari okey, dua hari, tiga hari, empat hari, satu minggu, satu minggu punya habuk semua terperangkap dalam sini. Ha, bandai pun dikelilingi oleh tanah tinggi macam Kuala Lumpur. Ha, lepas satu minggu, udara dia sangat ha, sangat-sangat teruk menyebabkan banyak masalah berlaku. Ini ialah keadaan songsangan suhu dan uh, saya akan uh, Lihat ah, beberapa contoh di tahun 48 di Donora, Pennsylvania. Kilang besi keluli menghasilkan banyak sulfur dioxide. Untuk Oktober 26 tu ada 4 hari berturut-turut, 5 ah, hari berturut-turut ada songsangan suhu berlaku. Habuk sulfur dioxide, karbon monoxide tidak dapat lepas dari bandar itu untuk 5 hari. Apakah berlaku? Ha. Tengok, 20 orang mati, 14 menghidap penyakit ha, sakit. Ha, satu peristiwa yang teruk di London 52. Pada bulan Disember, masa itu mereka banyak gunakan arang batu. Empat hari berturut-turut ada songsangan suhu pelaku. Semua daripada bahan-bahan yang teruk seperti membakar uh, arang batu itu ada PM, asap, semua itu terperangkap dalam udara. 4,700 mati. Ha. Disebabkan semua inilah penyakit yang berkait dengan sistem pernafasan. Situ satu peristiwa yang paling teruk. Nasib baik di Malaysia kita belum ada peristiwa yang teruk ini. Walaupun pada tahun 97 apabila kita ada jerubu yang teruk, uh, beribu-ribu penyakit uh, apa ni pesakit masuk dalam hospital. Tapi kematian itu tak adalah kan. Tapi hospital mencatatkan uh, rawatan tambah ha, beribu-ribu orang setiap hari. Okey, okay, hujan juga boleh mempengaruhi uh, pencemaran udara. Okay, sebenarnya hujan itu baik kan? Bila hujan berlaku, dia boleh uh, mencuci atmosfera dia sebenarnya menyerap bahan-bahan kotor membawa turun. Tetapi jika hujan itu bercampur dengan asap uh, sulfur, gas sulfur dioxide boleh menjadi sulfuric acid. So hujan itu juga satu jenis pencemaran udara sebab hujan asid. Ha. Kalau hujan tulen, okey. Matahari juga adalah satu sumber pencemaran udara. Kenapa? Sebab adanya UV ABC. Ha? Kalau ada UV ABC itu bahan pencemaran yang boleh mempengaruhi ha? kesihatan manusia dari segi ha, kanser uh, kulit, mata katarak macam-macam. Ha? Pancaran gamma ada semua benda ini ada. Dan memang ha? kalau berlaku dengan secara terik boleh berlaku ini. Manusia juga mengelakkan pencemaran udara dari segi menukar hutan kepada ini. Tempoh hari kita masuk dalam hutan itu, betapa seronok, betapa segar udara. Ha? Ha, betapa sejuk. Tetapi ini, Georgetown. Ha? Mana ada pokok? Ha? Satu pun tak ada. Kereta, orang, ha? sate, masak-masak, semua panas. Ha? Batu-batu semua panas hutan konkrit ha, menyebabkan banyak habuk berlaku ha, menyebabkan aktiviti manusia juga ha, menghasilkan banyak habuk banyak sekali ialah kereta ah ha, ini ialah tahun-tahun 30-an di kawasan prairie tahu kawasan prairie ialah tempat tanam bijirin gandum yang besar sekali di Amerika tetapi pada tahun-tahun 30-an bijirin semua habus sebab musnah disebabkan kemarau yang teruk berlaku ha, manusia menggunakan ha, tanah secara berlebihan dan apabila berlaku ini ha, kering semua jadi habuk bila ditiupkan habuk ditiupkan masuk dalam udara menjadikan ha, sangat teruklah bahan pencemaran. Ha, inilah keadaan dia. Saya tunjukkan gambar. Ha. Nah, tengok ni. Ha. Oh, lori macam lori itu dikejar oleh habuk. Ha. Ini angin meniup ha, dapat habuk besar macam ini. Bayangkan kalau kita duduk di tengah-tengah habuk itu, betapa serius ni bahan pencemaran ini. Ya? Sampai pada April 14, habuk, satu habuk teruk berlaku menyeludupi seluruh Stratford, Texas menyebabkan ramai penduduk sakit. Hari itu dikenali sebagai Hari Ahad Hitam, Black Sunday, sebab tak pernah lihat matahari sepanjang hari itu. Gelap saja, Black Sunday. Ha, bila habuk turun balik, ha, tenggelam semua bahan-bahan. Kawasan prairie yang hijau sudah jadi begini. Okey, so kesan-kesan pencemaran dengan iklim, memang pencemaran udara boleh mempengaruhi iklim sebab menahan bahan-bahan bumi daripada keluar, menahan sinaran matahari daripada masuk, ha? kemudian boleh menghasilkan uh, okay, kesan-kesan terhadap forest macam uh, hujan asid, uh, kabus, ha? dan semua ini boleh berlaku bahan-bahan pencemaran semua ini yang telah dihasilkan oleh manusia. Kita akan bincangkan ini semasa tutorial, ha? jangan bimbang. Selain daripada sumber-sumber industri, perlu juga mengingat bahawa manusia juga menyumbang kepada bahan pencemaran melalui berbagai aktiviti lain. Satu ialah tenakan industri tenakan, uh, industri pembalakan dan juga sangat-sangat penting apabila kita semua berdoa untuk MH370 ialah uh, industri penerbangan. Uh, kalau kita terbang sekali saja, sekali saja kita sudah menyumbang 10.4 uh, tan karbon dioxide masuk dalam udara. Berbanding dengan kereta dan sebagainya, semua kurang. Uh, sebab itu saya dengan semua profesor di Universiti Sains Malaysia uh, adalah penyumbang terbesar kepada global warming sebab kita selalu menebang. Saya satu tahun sekurang-kurang lima kali keluar ha, negara. Tapi tak ada cara lain. Kalau ada cara lain, mungkin saya akan cuba. Adakah anda melakukan sesuatu untuk mencegah pencemaran udara? Seperti kawan kita tak makan daging? Ha, seperti kawan kita berjalan, tak guna kereta? Ha, tak, ma tak makan daging boleh kurangkan bahan pencemar uh, pencemaran? Boleh. Sebab kita kurangkan tenakan. Tenakan itu mitana. Ha? kami tanah. Ya. Tidak memusnahkan hutan. Ya. ya. Kalau kita kurang makan McDonald's, adakah kita membantu pencemaran udara? Ya, sebab uh, McDonald's tu perlu menebang hutan untuk dapat ladang ha? untuk uh, dia punya lembu ha? juga boleh Syafiq suka KFC ha? juga daging Okey itu soalan untuk minggu 10 ha? dan saya pun sudah muatkan dalam tak perlu kita salinan ha? okay? so berhenti saja di sini